Sorry ass DJ. I want nobody but you Pak Dar? Mancing iki. Mancing ning ndi? Kali ya, guys. Kali ndi? Kali sahur sama Kecamatan. Dua. Dua asa. Kecamatan yang medeni. <laughs> Ning ndi Pak Iwan? Biasa pancing iki, budan. Laut po kali. Iya. setelah budal lah. flower. Eh, piye Mas Tar? Iki lagi teko iki. Godhog wedang sih ya? Godhog wedang. Iya. Oh, bisa wae penting ya. Iya. Itu tuh Pak Malan. Cepet men lagi nyemplung. Iki eh, apa jenenge? Iwak tompel. Iwak tompel. Hmm. Enak ra dipangan. Oh, gurih. Oh. Enak gelawang kawan. Angel. Eh. Wis, Tuh neh. ini orang iki wa apa ganti iki wa oke okay. ini dulu wah joswi nah tempel ganti iki gue wa tempel nak Iba apa nek iki? Iki ketang-ketang. Ketang-ketang. Ketang-ketang. Ketang-ketang. Yo. Yo. Oke. Oke. Okay. Iki gede no, Pak? Hah? Gede. Rilis opo piye? Hah? Rilis. Rilis piye? Dicolke nek. Ojo. Oh, banget ngisor. Wis banget ah. ta. Ah. Lha iki tok pira wi? Kowe loro langsung. Oke. Oke. Oke cah. Sagreneng loro. Iki oke cah. Yo. Iki. Iki. Kene. Kene wa. Aku nang diwa kok Yo apa muni nek kek kek kek kek. Cah. Bu. Makan siang, Cah. Cak. Oh, eh, dala. Iyo apa iki? Lha apa kuwi? Iyo apa, sih, Anak antuna. Wah, antuna. Wah, anak antuna yo ngene. Tongkol ngono, no. Wis. Karu. Tongkol, iwak tongkol. Oh. Ayo, Bob, mainkan buset ah. ini guys. Nih, lumayan guys. Lumayan. Itu apa pak? Enak antuna ya? Biasa. Aduh. Enak antuna guys. Teki. Wih tuh. Tuh mau cair. Wah mantap. Oh ya wih. Gitu loh. Bebak itu bebak. Ini turunnya tuh. Wah, iki Dewa itu. Iki dihitung ora gedene lho, Wak. Cair. Si dihitung ora gedene loh, Wak. Treke. Jumlahe. Wah, sampe nek dadan. Lho, titik buat tiga pak buat tiga pak kasto itu tidur kamera pak eh tinggalnya itu ini apa gitu pak kanyat Lagi pindah dulu itu. pikir main-main nih, Asli. gitu delok iki. Guys. Entuk meneh. Guys. pikir main-main, guys. Real. Iki real. Pemancing nak wis pro ngene iki, guys. pikir main-main, guys. Bener Iki. Oh, coba tahu yang Iki ra main-main. Wis enek semene terung. Iki ra main-main loro. Guys. Iki. Guys. Urusannya nang ambil pro ngene iki, guys. Wong sortenane loro langsung. Loro iki. Iki iki bener iki. Di gede krapu ki opo Ketang-ketang. Ki opo, Pak? Ketang-ketang. Ketang-ketang. Yen nang gunung-gunung ki ngono kuwi, nang Yo, nonton story CC. bố ấy như vậy. Mayan. Một cây san.